सा कोड मैंने लिखा है टर्टल को इंपोर्ट कराने का और एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है जिसमें एक फ्लावर बनेगा सनफ्लावर तो चलिए आइए इसको चलाते हैं इसको चलाता हूं मैं तो ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर का फ्लावर बनता सा नजर आपको आ रहा होगा और ये फ्लावर बन करके कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है देख सकते हैं